mujidi embele huyo idi twava idi idi twava twajukulikamo era abasiramu mwenemwenemwene abasiba bagamba bane mukulikemu ekisiibo mukulike idi mubaraka yamani hmm. mwenemwene bonna bali ku minisitowa mwenemwene yamani kyakamenye byegavu bonaba abantu babasanyufu nnyo hmm. okay tubulire idi wagiyitamu otya sembe nakeeno kyemadde kukolera hmm. idi nagiyitamu nagiyitamu mwanda bandoza omwanda banagiyitamu nagizamu comedy store emisana olunaku lwonna wasiba comedy store ah, emisana agenda kumaca negenda nensalako hmm. olaba okusaala negonera ekyemisana tanetandikaokutandika okukola kyekigenda okuddako tubulireko ebyaliwo ku comedy store tulina buvidio bwetwala bwasaculati nga nembeera eyaliwo twagiraba emu naye abantu bwebanyumizeemuko comedy store ekirwa omukulu twayogeramu junia kami soka otuvuge totuvuga nyo sipiidi soka otubulire kiki ekyaliwo olinya ku stage aha ki ekyaliwo ekyaliwo abantu bakiraba kuba kamera zakikwatire amasanyu gali mangi mhm. abantu basanyuka nyo abantu basanyuka abantu nduli mirere etu nomukulu nomusulamu omukulu lwaki tomwogera erinnya omukulu oyo mukulu kyowa ekika ewammwe aliwa anti era osobola omu arespectinga bwomwogera atenera n'amanyamangi tata aba dokita jose kamiliyoni mpologoma akugamangi nyo amanya ge jaira mhm. ndi buli kimungu manya mangi ok yajja n'akola atya enkulu yajjaera nomugeza mwalabanga nfuwa ku sente emana mwamaenkulu nga nfuwa ku sente nfuwa ku sente naye mu sente ezo webanfuwa ku sente bwebunamukalutuuke bunamwakali kyogamba abantu bakufollowinga kuva ku comedy storebatukubalaivu hmm. yogerako nnyo hmm. olwakutuukako ne bakola batya twava wano comedy store wamala okukola kuba twali tulina sente era nga tugenda kukola bwenamwayo ewali ebbale kalira alina watu kere watu tugenda tumukolereko olwatutumyaka boda bulungi olwatuuka eri otwapakinga wenyini nyini nyini embati eyo enumirira era nagenda okutuuka ewaka yali alinamu emitwalo kinaana nga nsigaza emitwalo egyo ada gyonkona egyo emitwalo etaano mkanda muganda guluneedi nabyo mkongako na peke sinakugenda sinakuenda kustegi kati ekyeitaano nenkikwata nekiteekamu ngatuo olwakiteekamu ngatuo olimu ebiseera byembadde yakyo tekyalimu era kyanyambako ogenda okutuuka wakabiki yamani naye kasoka ekyo ogenda mukamera abalasita nange omukulu wabampaddeyo ngampulireko ampadde ku mata gabaana nga bampadde emibalo ngaabiri nange basiri bulungi mubandeko eyo ateeka okuntegera eyo kibi kibi kya olowooza ganga kyeyakusalako gange simanyi baibe bonna mwaeyo balina okuba nga bali ku intaneti nebalabanga bulimu kyakitambula gomukulu yajja ali nga birayivu nafuwa akasente nabalala kuba nafunayo miliyoni ngemu nezigwamu hmm. kustaja ok mukulu yakuwa sente nga meka yamba emitwalonezanga emitwalo nga kinana hmm. sisobola zitebereza ntebereza nga kinana kubanga jukira yanvuwa bufuyinsi gamba nti yajinamba buyi hmm. nebakusalako twa batugamba mwaliko ne backstage n'omukulu mwali mwogera ku biki nmulirnmugansulmugetoiramunganoza ayina ekirowozo kyokunjayo okunyambako kubazulakusala malodi eyo nesanesiwalungi nakifuna muno obuzibu ekintu ekyo kuba nagenda omutuuzi wakanga landinoganiye yandabe nga omukulu amba ku sente akala e mm. obuzibu nabomuobuzibu nafuna waja ti mm, landiroad yakubanjizawo enkeera enkeera yagenda okunsala kate nga nagenyega biwundi mm. eh. abakulu abo bakusalako bakusalako nga bagamba ki abaali bagala sente tebanaye baamba tebanaye baali baamba tuwakusente tulabe lukamiri ngaakuba sente okay tukulabe wano eh. abambagamba gange eyo erabika era yava sayidi wava comedy store banga gange fa comedy store comedy store twakola bukyali bukaboda tutugamba twalina motoka twagenda ku boda kati boda tesobola kudduka okutuuka boda epaking ate ne baba ali bamanyi ganga yali comedy store teli amanyi nti mm. eh, tugenda eri tubakalera yeka lazimanyi tugenda kukolaki okay omukulu kicho inzo mugamba ye wawulira otyo omukulu nga avudde omulujude na akusima na akwane ku sente nawulira bulungi nyera na sanyu ke nyera jali tega bonna kama mongere bongezi manyi kesi nibapola bite mchezo musabira mm leje na mpozi kundo la ko kwani kwani ni mwese nonji ni mba sokola nyoba ina bite manyi anyway ere no sikati sikasali kuboda mm bile wali waja kuzi oyagala kweyoka motoka nfunyakumotoka nyongeranga ntambulira tambulira mwendiwo jasi kuona bino ebiio kuba kutuufu ngaolwo akamotoka akakuwa kweyanzaki yavuwa neyanzaki kubanga olaba naye nga ye kinamukolekitnange ekibuzo kinanyina omubuuza kyanakiraba bonababuuza ne bagamba ye omukulu ayisibwatanga nyimba nyimba kiteza naye agamba kyekibiina kyange nekampu yangange tolina kubeerawo batugamba erimu namasaka twawulidde nti olina n'abantu abalala bewaleese baweddeko junia bebe batubulira ani nani bemwamurutins abalala abaana we bali bangi abaana we bali bangi abaana bato nange ndi muto nomanyi nekintu kimu kyemanyi mu luganda wano ti mukama webale wanowandisiwenyina okubeera pia mm. tuwe zinakwenda segere kati walio era nabo nabo baberenga bakimanyi wali aba bafaakire balibulomootinga kati wali ojunyasa ojunyagulabite munugi lutalo balabye ne junia bebekulu babalya ate nga bakikolera ddala kikyogamba bafaani nga tumaliriza bafaani kyembagamba kimu banaye bafaani mwebali kwagala lyo irandi mwebali nakutwagala fena nakumpagira endula ejo mumpaizamu amaanyi wembera kusejjawo nemukuleka lunange nsanyuka nakuseerera munfuwafuwaka nenyumirwa nekirala mpozi neyongera nyo nyo nyo nyo nyo okwebaza mami wange yanzaala amabeeyi wewa beeyi mama <laughs> wabeeyi mabeeyi hmm. eh, alieyo masaka lwengeeyo kibuye kutumirako nyo busalyuti mpozi nabona abamanyi nabanjagala nabatanjagala nenga onulaavu Ah. nnyo oyanza ate duniani beba juniyani Ah, juniyani omutadde gyegazaano